Socorro, socorro! Tu acha que tu pode entrar e sair da minha favela quando quiser, acha, é? Ele tomou um tiro, he's been shot! Avisa os outros, essa favela tá sob ataque da polícia e dos matadores gritos! I'm going to cut your tongue out! Vou arrancar tua língua!